Hello and welcome friends C language में फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं फंक्शन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक हम बनाने वाले हैं फंक्शन तो यहां लिख देता हूं वाइड कीवर्ड और फिर यहां पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं ठीक है जैसे सपोज कीजिए मैंने इसे एक नाम दे दिया सर एस आई आर यही एक नाम दे दिया मैंने अब ये फंक्शन सर के नाम से बनेगा ठीक है अब ये हो गया अब यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर जैसे ही हम फंक्शन बनाते हैं तो यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस को ठीक है इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इस फंक्शन को पूरा डिफाइन करेंगे अब यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ क्योंकि सी लैंग्वेज है तो प्रिंट एफ लिखा जाएगा यहां पे लिख देता हूं we are going to learn we are going to learn going to learn function ठीक है ये लिख दिया we are going to learn function in C ठीक है अब ये लिखने के बाद यहां से इसको टर्मिनेट कर देंगे यानी फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया इस ब्लॉक के अंदर हमने इसे डिफाइन कर दिया कि ये फंक्शन किस तरह का काम करेगा किस तरह का टास्क परफॉर्म करेगा अब हम यहां पर मेन फंक्शन बना लेते हैं M A I N main function हमने बनाया और मेन फंक्शन बनाने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पर इसी फंक्शन को कॉल करेंगे यानी फंक्शन किस नाम से बना सर के नाम से यह लिखा एक बार हमने इसे कॉल कर दिया क्या किया कॉल कर दिया अब यहां पे टर्मिनेशन दे करके और एंटर करेंगे नीचे आएंगे इसको बंद कर देंगे ब्रैकेट को जो ओपन किया था उसे हम क्लोज भी कर देंगे ठीक है यहां पर मेन के बाद एक ब्रैकेट भी ओपन होता है जैसे कि आप जानते हैं यहां पे ओपन कर लीजिएगा ये इस तरीके से ओपन करेंगे और लास्ट में क्लोज भी कर देंगे तो ये हमारा फंक्शन बन गया अब ये फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ये सर नाम से कॉल होगा और जब कॉल होगा तो ये प्रिंट होकर आएगा कैसे होगा आइए देखते हैं यहां से ब्यूल पे चलते हैं इसको कंपाइल करवाते हैं अगर कोई एरर नहीं है तो ये कंपाइल हो गया और यहां से क्या करेंगे इसको रन करवा देंगे तो जैसे ही रन करवाया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है we are going to learn function in C लिखा हुआ आ रहा है चलिए इसको दो बार कॉल करते हैं पहली बार कॉल किया एक बार ये परफॉर्म हो गया टास्क दूसरी बार कॉल करते हैं सर लिखते हैं यहाँ पे और इसको कॉल कर देते हैं और एक बार इसको सेव करके और फिर हम इसको रन करवाते हैं ठीक है तो यहां से इसको हम रन करवाएंगे तो यहां पे चलते हैं और इसको एक बार रन करवा लेते हैं तो इस तरीके से रन करवाया तो अब देखिए यही चीज दो बार लिखी हुई आ रही है आ रही है कि नहीं we are going to learn function in C फिर लिखा हुआ आ रहा है we are going to learn function in C अगर तीन बार कॉल कर दे तो क्या होगा तीन बार यही चीज आएगी यही तो होता है फंक्शन ओके okay? अब देखिए ये तीन तीसरी बार कॉल किया मैंने तीसरी बार कॉल करेंगे तीन बार प्रिंट होके आएगा पुराना आउटपुट क्लोज करना होगा हमें तो यहाँ से पुराना आउटपुट क्लोज करके फिर इसको एक बार फिर से कॉल किया तो देख रहे हैं ये तीन बार लिखा हुआ है we are going to learn function we are going to learn function आओ यहाँ पर तीसरी बार इसलिए नहीं आया क्योंकि इसे हमने सेव नहीं किया था कंपाइल नहीं किया था तो ये हो गया आप देखिए ये तीन बार लिखा हुआ आएगा जब हम इसको रन करवाएंगे तो ठीक है तो यहां से इसको एक बार रन करवा लेते हैं तो ये देखिए ये तीन बार आ रहा है कि नहीं we are going to learn function we are going to learn function we are going to learn function तो यही फंक्शन होता है आप एक बार बना लेंगे एक बार डिफाइन कर देंगे चीजों को तो वो ब्लॉक ऑफ कोड वो पीस ऑफ कोड जब चलेगा कॉल होने पर तो वही चीजें प्रिंट हो जाएंगी जिसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन दी गई होगी okay so thank you for watching this video